გაწევა კაი აქ და ყველაფერი რაც გარე ნიმო სალნიგებია სალნიგი ბიჭო მაგრამ სიარულიზი თბილისში რო წევდოდით ერო ჩამოვიდოდი მაგ პერევალზე აჭერდი და ვალოსას თუნდო. მოიშტე. აი, რეგია ლადოს. ვარ და? ზოგინდა. აი, ყოჩა. ბაი, ძას. ლადო, ლადო რომელი ლადო? ამის. ეს კაია, გაზვაგანე ცენტრიდან. შევალ ბოლო. ე, кайია, მე თვითონ წამოდი ახლა შენ ნასტავლიკაც. კი, ასე ვარ, ნამდვილი აქტივა. ხა, რა გიქნა, ნამდვილი. კი, ასე ვარ. აქედან ხო, კი, აქედან სოფლისა. სოფლის კი და იქიდან მიც. კი, ბეტონი გააზიზინი. ამ სოფლისაზე გადმოვკავდა, მოყურაში და გადმოვკავდა საგონელი და მოყურაშის თავში შევდიოთ, გამリზირთ გეიმი და გადავდივარ ჩვენთან. ხო, გადავ. გადავ. ეს ახალი გზა მოუბედევია არა ის ვაფშე ახალი გზა გეიჭა არ ვიცი ეს დიდი ძალის გული და გაკეთე აჰა მსდსები და აქინეები ნალბათ თუ რა აბა ძალიან ბერიდი და აუ აბა ამდენი გიორგი და ის ხარ ცხენები იქნება აჰა გადაგვა ისე ადრე ფეხით დადიოდა ხალხი აბა აი დადიოს აი აბა

კირი მავიდა და მე თევზიქია იქინე გამახიდა თევზი აბა კაროჩი ორცალს რო შეჭამ თევს 100 ამ ფერას უკვე ორცალს ვერ შეჭამ დაჟე აა ცეცა გასა ბეპო არჯობია ბეპო ბეპი აღარ ვიცხავ გვარეთნე ჩავწერა რა არ გინდა თუ წებო მაგი ჯობია ყველას ხო ის ხუკასავს და თამე ასე გოუსი იმას ამეზე რო გააჩენია და ნახოთ ერთი დახტები ფილიპსაგი ალეკოი მოსა და წინ რას ვირიში ვიდო გონია ვირიში ვირიშელა გამახსენდა აა აკანი ქედან ჩადიხარ იქანა ლანდო სადან ისა кайფს კაჩერტ პასარა კაჩერტ მევიდეს იგერე ჩასასვლელი აი შეიძლება ტინგეს აი შეიძლება აი შეიძლება არა აი ჩასასვლელი სიმიდის კაკალი და უღო ეს აუცა დადიოდე მე შეასტორით აბო პარალელო შეასტორით თან ნა აბო მომარ აღანარო შეასტორით დედის პოცენტე შეასტორი რა აი შეასტორი

მისცალო იყო აქ ვიო რა დადიე მარტო სამხედია შესტი ტაიმის მამა ამოყი ხალხი რომ დაასა აკალე რა სოფელია და ამ გზაზე კი ამიზა ეს ზეუფიზა სოფელს გვაცხა თუმცა ეს იყო რა აგან რა აი რა გაიგე რა გაიგე ვოდი დიჯეი მარება მამა იგებს შუბი მოგორმა ხა დედე მე მაგას მაგას მივაჭირო მე საფი საწელია მამა და და და და არა აქ ჩაჭრილე ძმები ხერხეული ძეები ეკვერაში უნდა დაგაფიქსირო გამოდი მე მაქვს რაღაც ჩიმეში

ნეო ვიტორ და წამეყარა ბოშე ხაერს ფურე რაფე ბოშიევი არჯამე სახში რავეს რო იძახი ალეკოშა ვარ. ეს ფონე ყანა. შაჟა. მე წამაი გიგიო ნამი. შაჟა. რა. კი რა მომდა. რა თუ. რა თუ იქ შე, ვიგა და, ბა, ბა, ბა. ხიდი ხიდი მე ხო ვიყავ და არის მე გადავიდეთ ის არის აგანა ბიჭო ბოშობაში მე იმას ვიჭერდი თელს მო გაგიჟდებოდი ერთი 10 ანკესი გამოღვა მქონდა 10 და ეგ ეგ ის გელერო ჩამოდი მე განამქონდა ყველაზე მაგარი არის რა აი აი აი აბა ხაი იდეალური ნახუში და ხო მე ვიდი და ვიდა არის ნახევარი ბარდი ვაში არის ვიცი და გოუზია ხა მეზე გადააქვს მოვიდი ამ წესთან და თავი ხქია რა ვისრო რა ნაპირი ვისრო რა თურმე იმაში არ ვიბირაბოიყო მე კარგა გამოჩინე მე ამერიკა ვიყო არ იყო დატენა აი რა ყოფილი ვორ იმას სილაში ახალდაგმეული იყო რიო გაყუჯებული დაწყო ზედიდან? კი. მაგრამ ბატია მაღაზია უნდა იპატარათან. მაგა წეიღო პულტილია. ოჰო. მალადეც ბიჭო, მალადეც. ნოვას დაგასრულეთ, ყველაფერს. დევიდა ბუბული. დევიდა დევიდა.

აა დატრიალება უნდა ჩაჩა რა მაგრამ დატრიალი უნდა დავიწყო თუ რა და აა შეიძლება უბიზგულია უკვე იმაში არ ჯდება სწორად რომ დადოლა აცალ აცალ დადესმე დაცულო ჩაჩხერა და ადრიალე ფიმენესი მომწონს ყვა ქეცავები და ყვა დამზდევს მე ყვა <laughs> ასე ის მამა აი აი უმადი რა წენდე გევიდა, გევიდა, გაღმა იქნება პოლიციასთან. ი მაგენი ახლა ასე მოყვია, ასე მოყვია. ყავს. ეს არაშოკის ღირო მომიდალია, განა ასე ვიცი, რა ვიცი. რა გაფიჭა რა. ასე ათელია რა. პრობლემა. ალიმიც რა ხარ, ალიმიც მოახა გაუჟინურია. ალიმეჩი მოახარდეს. ალი მოა, რომ გამოუშვებს ახლა. რაი, არ გამოუშვებს ახლა ისე. კეგას. რა პრობლემა? რომ შეიძლება თიგდა. ხო, თან თან თან. ეს არა, რა თქმა უნდა, ჩავდეთ და შე. ხო, გოგულაძეები ვარ, თქვა და არ გიყვეს. Vamos exagerar. Vamos chupar a macita. 마셔라. 그, 그 와서 가와. 네, 잘잘. Yavaş, şey ya? Vay. Evet, sağ ol. O ara hayret, hayret. Çabarcık. რა იენ რა არის ეს ძედია იუგოსლავია რეგი ჩეშელი ოჰ რა გასა ცხელი ახლა ვარ მოხშირდა იქაა არა რა რა თეგოს მაგარა რა ფადაღავს თეგოს მაგარა ლას ლასი რუ რუ საპორციალებო და კავჭე იქეთა ძიულს რუს დაყავა თეგო მოიტოთ აიჯე ორჯანი დავა ე, ამა, მე რაპერი მაგ მე. და დავალიქითა და დაგვიღე ეს ეს. გაჯერდო შემა. ხათულია ხო? ხო. მოდი, მოდი, მოდი, მოდი, მოდი. შემო ადრია ლეკი. ой, ცინის, ცინის. ეს ის ამ აქსაიდა, გიგიჩა, გიგა. მერე დავდგეთ სუყელა ეიქანა ზორზე და გადავიღოთ ასე ერთად. არა, არა, არა, არა. არ გადავიყრები რა არ გადიყრები მაგრამ ახლოსთან გეთ აქეთ და იქით არ არის აი აი გადაგებული არა არა ადგილია იქ ხომ არის სიმღერე ჩონთოს და ასეულს ნუ ხარ ბანკლებავს დავაარწამეულა ჩემი დინამიკი მეცა ხა აქეთ кай იყო კი მაგრამ მეცა არ გვაწმენ ამ ხახთანას გადამიგეთ მიკროფონი მიკროფონი ჩართულია ხა უკვე კი კი კი დაფიქსირებულები ხართ ვართ ადგილზე. კი ბატონო. აიო. აბა ჩეს ანდარა ვარ დამყოფი, ხა? ზებია ჩე, აგერა, გაზდია, აგანე დარბოდა ბოშირო იყო. კი ბატონო. სტროფინი, სტროფინი, სტროფინი იყო, ბიჭო, ა ამ მიწიდა, ა ამ მიწაზე დაბადე. შეიძლება ახალი ვიდეოდან მოდიოდა. შეიძლება ერთხელ მისი დარგულია, არ ვიცი. დიდი ხნის გარდაცვლილი. არა, ეს გიოს დარგულია. აკრო ბაბუაჩემა რომ მეიყვანა ცოლად მაგი იყო ასაკაც 1957 წელი რა ვიცი ჯევი ბიჭაშვილი იყო ხარ ეოშულა ავაზე ვიდეოს ავაწყო ეგი არის ახ მახოს გავამარჯოს მახოს გავამარჯოს აი კაცო სამხედროდან კარგი კარგი სამხედრო წასი აუ რა ხელარაცა იაშიკი მოგვიტალა შეხე ეს არის ასთან ფოლადიო გან რაიქიდება აი ვიკენს გავაჯო ხეს ამის ასღალს გავაგორო ოჩეიშო მოვარჯოს ოჩეიშო სადაც არ დაიგო ოჩეიშო სადაც არ დაიყო ბურგეიშილი ყველგან გოუმართა ამას ფუთხე კონჯუს და ალიმიჩი არ მოშალოს ალიმიჩის გული სული ჩიყვარული და ყველა აგიმართი თქვენსა ბურგეიშ გოუმართოს ალა თოში მოსილ თამარა აბამიდი დაუკარი დაბა და დაბა და დაბა და დაბა და დაბა და დაბა და არ ვიცი რა თუში თუში ჩემი თვადო გაიდა ნიოლოს ხილზე აგადებინეთ არცეთ. როდოს გვერდა უკავშირდებით ხოლმე? კი, მე დაუკავშირე. ბიჭო, ბიჭო, დაუკავშირე. ნუ მოს, მაგარი, გვარდაჭი იარშო. მაგარი. მომეცი. დავი ისი არ. ამაზა. დავი, გამოდი. ტექნიკული მოიგია, წვნია, ერთი წვნი. ბიჭო, დაგურელებ დაგუჩი. ჩემი უნდა, მაგარი. ტექნიკური წვნია. ჩემი როუნა, ვეჩი, ჩემი მოვა ახალა და ჩაირთვა ბლუტუზი ახლა, ყველაფერი აგერ. საზალთა გამელევა ჯანგალზე და ვინ ვინი შევაძამია. მე მომხედავენ იმედია ერთი ნიკოლოს საძერძელო იყო ონჭეიში ჩემო კარგო კაცო ჩეგენი აცვალე ჩემი გურლამაზესი ადამიანები საძერძელო ლამაზესი კუთხის საძერძელო იმიტომ რომ ამ კუთხეში ჩვენ ვიცხოვრობთ და ვარსებობთ ეს არის ჩვენი თქვენი სიყვარული თქვენი ონჭეიში და ჩვენი ჩვენი კონკულაძეების და გენაცვალე და მე ძალიან მაგრამ მიყვარს ეს სოფელი რომელიც ჩემი დედულეთია და ჩემი სიყვარულია და ამ სოფელში მე გავიზარდე ნახევარი ბავშვობა ამ სიყვარულში და თქვენ სიყვარულში გავატარე და ჩემი ძასთან და ჩემებიასთან და ყველაფერი